Haupa, Ibai Alzaganaz, mungiko EH Bilduko zinegotzie. Joan da, maiatzaren hogeta zazpien, osoko bilkure eukien duen, eta hainbet gain lan duen duzen. Lehenengo eta behin, zinegotzien kode etiko bat onartzea tokatzen zan, e, apelileko osoko bilkuran, bai udal langileen txar, zein udal gobernu osatzen daben zinegotzien txar, kode etiko bana e, onartu gen zen, eta guk egindako proposamen baten ondorioz, ba, ganerako udal batza osatzen dugun ganerako zinegotzi ontzako be, beste kode etiko bat e, egin da, eta da, hain zuzen be, ba, beste eguneko osoko boskatu behar izan gendune. E, danok ginen testu egazadoz eta hau bat esan hartu egiten zen. Beste puntu baten, San Pedro jaietako egitaraue onartzea tokatzen zen, lan hau eh, jai batzordeak hartzen dago bere gain eta plenoak berretxi behar dago, ba, sorionez e, eh, bi urte honen ostean, osta ba, bere aurten San Pedro jaiek normaltasunez e, ospatu alizengo doguz, eta puntu eube hau bat son hartu izen. Urrengo puntu baten, Bizkaiko foru aldundie eta mugiko udalaren arteko hitzarmen bat e, zuzendu behar zan, eta zuzendu dinot, ba, oindela bi edo iru hilebete hitzarmen hori dagoeneko ja osoko bilkuratik pasatu zalako, hau da, e, udalak foru aldundieri dieri, e, lokal baten erabilera lagatzeko, bertan aipatzen sanagaitik hitzarmenean e, aipatzen sanagaitik etxetik izeneko zerbitzu eskaintzeko da. Hitzarmena hosta bere aztertu dugu eta gure ustez ba funtzesko kontuetan e, bardin jarraitzen da. Hain zuzen be hitzarmen horretan jasota dagoenaren arabera, zerbitzu hori lokal horretan eskaini bardan zerbitzue E, irugarren batek eskaintzeari ateak zabaltzen jakos guztiz, udalak eta foru aldundiek e, ba, hortik eratorri aldan edo zein, zerbitzu horretatik eratorri aldan edo zein arazotan, eleuke ardurari keukiko, holan dau hitzarmenan jasota. Aurrekoan, aipatzen zen, etxetik zerbitzu egiten da lokal horretan eskeniko zen, eta hitzarmen honetan ez da etxetik zerbitzua azberbetan. E, ez dakigu beraz, ze zerbitzu izango da. Eta ganera, e, ez dakigu informazio hori, bat ez be, zerbitzu hori eskeniko da ben, langileen baldintzei buruzkoak. Ez dakigu ze, ze langile kopuru egongo dan, ez dakigu ze profil eukiko daben langile horrek, ez dakigu e, ze lan baldintza eukiko dabezen e, langile horrek. Eta bueno, ba, guretzako hau da funtsesko kontu bat, hain zuzen be, dan adalakoa zerbitzu ebe, ba, zerbitzu hori kalidadezkoa izeteko. Bukatzeko, esan behar dugu, e, lokalaren lagapen hori hogei urterako egiten dela hitzarmenaren arabera eta hitzarmen hori bertan bera hizteko emon eh, behar diren baldintzak jasotzen diren puntuetan puntu baten be da jasotzen bai udalak edo bai foru aldundiek eh, batak zein besteak edozein momentutan itxi aldabela bertan bera eh, hitzarmen hori Beraz, guzti hau kontuten hartute, ba, guk bere momentuen nemondako eseskoa berretzi gendun eta oinkoan be eseskoa boskatu gendun. Alanda be, proposamena onartu izen za. Bestalde batetik, ambulate gizarra barrizteko e, eh, lanen esleipena egon zan. Puntu honetan gure kasuen e, eh, azten idu egin ginen, baina bueno, esleipena onartu egiten zan eta altuna iuria enpresak e, egingo da e, aurra Bestalde batetik, belakoko poligonoan dauen ibertia izeneko enpresa batek, ba, lurzoru publikoko satitxo bat amaika metrokarretukoa okupatzea e, okupatzeko baimena edo eskatu zeuen, e, hain zuzen be, horretan instalazio elektriko bat egin bardeuelako. Udal jabegoko lur zatitxo hori iztearen trukean, ba, enpresak instalazioaren e, eh, gaztuek bere gain hartuko leukez, eta gero hain zuzen be, instalazio hori bestelako e, enpresa batzuk be labilia izango dabe, beraz, ba, onura bat hau, eta, eta eta hau batez onartu izin zen proposamena. Urrengo puntu baten, gaur egune eh, zabor bilketaren eh, eskaintzen duen zespa enpresara zaben kontratue bi urtez luzatzea proposatzen zen. Gu modu jarraituen eta alabearrez eskaini behar diren zerbitzuen kasuen, badakizue e, zuzeneko zerbitzu eskaintzaren aldekoak garela eta ez beste enpresa batzuk e, kontratatzearen aldekoak eta holako kasuetan asteni du hoi gara puntue edo zelan be onartu izen zan Eta bukatzeko bi mozin joki gendu ez dabai da gai, euretako bat, pentsionistak martxan izeneko taldeak aurkeztutakoa, gure bitartez e, kasu honetan, eta bertan jasotzen sana-san, ba, azkeneko denporatan e, eh, banketxeek digitalizazio prozesuetan eta emondako aurrera pausuek direla eta ba, zelan e, euren aurrez aurreko e, zerbitzuek kentzen da eta, eta honen kalidadea be, ba, ba, berantza doan eta azken baten ba, neurri desbardinek eskatzen ba, zerbitzu horreko betzeko eta bereziki ba, eta bezkurtetik gorako pertsonengan e, pentseta ba, zailtasun horrek eh, kentzen eta kontrakoa, ezta, errestasunek emoteko. Proposamen honi erantzuteko, gobernu taldetik, EAJ eta PSEek beste testu proposamen bat ekarri zedean, hau alde batera itxi eta alderdi guztiok bat egiteko beste testu horretan. Testu hori bere momentuen zornotzako udalean aurkeztu zen, PSEren eskutik eta adostasune lortu zen. Kasu da, gerora, pentsionistek euren testu propioa landu izan dabela, euren irakurketa gaz, gure ustez eh, testu horretan jasotzen dana, baino ikuspegi landua bagaz eta eskaera zehatza bakaz, eta hori zen da e, pentsionistak martxanetik ba, udal desbardinetara eh, bidaltzen ibili diren testue. Gauzako lan, ba, EH bat egiten dugu pentsionistak martxanek egindako e, eskariekaz, eta ordutik udaletxe desbardinetan euren testu eda aintzat hartzen dugune eta babesten dugune. Hori txarrez gure plenoan testu honek ezeuen babes naiko jaso, guk eta zibikak baino azken duleko babestu, eh, Elkarrekin Podemosen azten txinuagaz eta PS e eta EAJaren aurkako botuagaz, beraz esan aurrera guten, eta aldiz EAJ eh, e eta PS eka testuek testuek, ba, bai jaso zegoen eh, babes nahiko eta hori izen zen aurrera urten zana.